استيقظ من النوم wake up from sleep استيقظ من النوم wake up from sleep استيقظ من النوم wake up from sleep Dear viewer, you will find a color translation of the sentence on our Patreon page. We are waiting for you. We hope that this will be easy and interesting for you to learn Arabic with us. إن شاء الله. عزيزي مشاهد ستجد ترجمة ملونة لهذه الجملة على صفحة باتريون الخاصة بنا. نحن في انتظارك. نتمنى أن يكون تعلم اللغة العربية معنا أمرا سهلا وممتعا إن شاء الله.